სოფია და სტამბულიდან უფრო სწორედ ანკარიდან არ უნდა გამოსულიყავით ეს ორი თვე პრაქტიკულად ამ სამ დედაქალაქში უნდა გაგვეტარებინა იმისათვის რომ აი სწორედ სულფასოვანი წევრობის თანაბარი და თანატოლი თანამონაწილეობა საქართველოს შავი ზღვის საფრთხეებაში უზრუნყოფილი ყოფილიყო ჩვენ ვიცით ის რომ არც ერთი ვიზიტი არ ყოფილა თავდაცვის მინისტრის სამი თვის განმავლობაში და ვიცით ის რომ ის თავდაც მინისტერიალზე საერთოდ არ იყო ამ ორი დღის განმავლობაში. დღეს არგუმენტი იმაზე რომ ეს იყო შიდა მინისტერიალი ну ვინც იცის ეს საქმე ძალიან კარგად იცის რომ ყველა მინისტერიალი არის შიდა მინისტერიალი თავდაცვის ნატოს თავდაცვის მინისტერიალი, ეს არის ნატოს წევრების მინისტერიალი. შენი მინისტერიალზე ხდები მაშინ, როდესაც აყენებ შესაბამის მოთხოვნას, ეთხოვა ნატო საქართველოს კომისიას, რომელიც ჩემ მინისტრობის დროს ორჯერ გამართა, ან ეთხოვ რაიმე სხვა საკითხზე შენს თანამონაწილეობას და როდესაც ჩვენ სწორედ ასეთი და მინისტერიალებზე RSM-ზე ჩატარებულ შიდა მინისტერიალებში მონაწილეობდით ეს არის ამოცანა შავ ზღვაზე ჩატარებულ შიდა მინისტერიალზეც უნდა მონაწილეობდეთ ზუსტად ისე როგორც RSM-ზე ანუ ავღანეთთან დაკავშირებულ შიდა მინისტერიალებზე მონაწილეობდით